présence, mon Dieu. À qui ça À qui l'on doit Oui. On a la Chantez, présence Jésus. et adoration, mon Dieu, venez nous. L'église, à mon Dieu, venez nous. L'église, mon Dieu, à mon Dieu, venez nous. Je suis passé à la frère, venez nous. Embrouille. 4-0-1, l'envoi msi wepe Se pou analave, analave, se pou sakna, gloa, amen, e sak fem la Dieu, man ben. Que mon Dieu, man ben? Que mon Dieu, man ben? son. Aleloya E nan yezina Ke bagay mou kite Ke bagay mou kite Woy Ke bagay mou kite Aleloya Ke bagay mou kite Ke bagay mou kite Ke bagay mou kite Che si Aleloya Aleluya Woy Only Na shibla Hey Où pour moi c'est la vie, Seigneur. Où c'est face-moi, Jésus. Où c'est Salmoun, moi <laughs> Oui, oui, oui, oui. C'est où qui bouclier aïe sous la vie c'est où pas va pas déçu avancez ma avancer. alléluia alléluia alléluia où c'est la vie où c'est la vie Remettre nous, remettre. Remettre nous, remettre, oui. Priez nous, oui. Oh! Poussez. C'est nous. Nous carrelons. Papa me Lui carrelons la une Lui la deux Lui la trois Lui la quatre Lui la cinq Lui la six la Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. La vie Regardez. Mais cinq personnes qui conscient, conscients. Dis ça même. Où c'est la vie Et eh va, ben, cinq personnes. Où c'est Merci, oui, vous Amen. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci. Oh. S'il va te répondre téléphone. C'est où qui Je Aïe. Sous la vie. Je fais cette Pour fermer l'église là. Le maître là. mwen pa ka vi même mwen bouche si Mwen pa ka vi E ba manti non ma e bay et va manti ma bay e pas Adoration, exaltation, la louange, la louange soit à jésus au siècle des siècles. Le mwen te chache potye. Mwen te chache potye. péché averti Pour demander pardon péché Pour ton sauveur Aïe, écoutez mon prière Pour dire lui faire content Parce que Jésus prend pardon Et lui oh. c'est bon enfant Jésus est grand fado, moi pas capable voter Oui Jésus est grand fado, libéré des péchés fois sorti, il fait comme tout content à ce que j'ai suis justice pour la gloire d'eau. Alléluia. Et des péchés. Pour la royauté sortie. Merci Seigneur tout content. Parce que Jésus comme ado. Jésus t'es bon. Yon jour, yon jour Christ est éclaté. En adoration. Tu tout est froid. Chaque douleur à tout moment. Descends le nom du froid. Laisse à yon froid. Mese, nou ak mwayo tes